coincidint amb la tretzena mitja marató de muntanya de l'Ocejón, a la Serra Nord de Guadalajara, el passat dissabte 1 de juny va tenir lloc la tercera assemblea de la Unió Esportiva Vegetariana, a la qual hi van assistir atletes veganes i vegetarianes de tot l'estat. Els i les sòcies de l'UDB van arribar a Robleluengo, a Guadalajara, des d'Astúries, Aragó, Catalunya, València, Mallorca, Albacete, Madrid, Valladolid i Guadalajara. Entre socis i acompanyants es van donar cita a prop de mig centenar de persones. Alguns van arribar en bicicleta des de Guadalajara vestint els colors del club, mostrant així el caràcter multidisciplinar de l'UDB. A l'assemblea es van tractar diversos temes com les noves equipacions, propostes de congressos o trobades estatals i mètodes de difusió de les activitats. Va ser també el moment en què molts socis i sòcies es van conèixer personalment, ja que al tenir un caràcter estatal, els contactes es realitzen mitjançant les xarxes socials. En el pla esportiu cal assenyalar el nombre de Beggy Runners participants. Enguany és el tercer any de participació i el més nombrós a la mitja de l'Ofejón, amb un total de 16 atletes, més del 10% del total dels participants entre els que van destacar Marta González i Javier Núñez, que van ocupar la tercera posició de la classificació absoluta femenina i masculina respectivament. A aquesta participació cal sumar-hi un nodrit grup de membres i simpatitzants de la secció de muntanya que van fer el recorregut caminant per animar i donar suport als i les corredores. Bueno, eh, Sobre todo el paisaje que es espectacular, me parece una pasada auténtica. cuando has bajado y has terminado, dices, bueno, ha merecido la pena subir, ¿no? Aunque durante el trayecto se pasa, se pasa muy fastidiado, sobre todo esa parte última de tanta piedra, de tan, irregular, que muy fácil que te puedas caer en cualquier momento. Y a bajadas ya es algo tremendo. Lo más bonito ver subir y bajar a Vegas delante, detrás, a un lado, corriendo, andando, espectacular para repetir el año que viene. El año que viene repite. Sin pollo, ¿eh? Sin podio. <laughs> ¡Campeones! Ahí lo tenemos, dándolo todo ya, dándolo todo ya, ¡vamos!